Auf der rechten Seite, wenn wir das Problem haben. Das glaube ich auch immer. Das ist die Angst, das ist die schnellste Zeit zum Abstand. Stimmt, vorne. Ja, ja, ich habe ja nur gezeigt, was das geschrieben hat. Auch da gibt es eigentlich mehrere verschiedene Motivationen oder Beweggründe. Einer davon ist, wir machen Werbung für die Sponsoren. Ein wahrscheinlich fast wichtigerer Grund ist gerade für die äh, größeren Sponsoren, zum Beispiel im Automobilbereich, dass äh, sie einen direkten Draht haben zu Studierenden, die im Bereich Elektromobilität oder Fahrzeugbau allgemein schon erste Erfahrungen sammeln konnten. aufgestorben